JK! BTS ah! Black Note. И это как я буду спать. <laughs> И это моя гостиница будет такой. Кто хочет со мной здесь? Вью будет так. Это вообще не мой чемодан. Что же? Наверное, гранди Каньон он идет. Простите. а, это моя детка пришла. Поехали, let's go home, <laughs> Это Red Carpet где BTS будет ходить. Короче, сегодня будет билборд. Я была на Лепитате, это у нас продолжилось. Мы снимали два часа, но BTS вообще никого не пускали. Их Лепитате. Говорят, что Чонгук очень любит Гуччи. Они закрыли Гуччи только для Чонгука, чтобы он мог шопинг делать. Обычно калюские так говорят. Калюские звезды, они так делают. Да, и я была в шоке, потому что в Америке армии очень много, фанатов BTS, K-pop фанаты очень много, и даже в большом экране в центре Las-Вегаса вещи BTS с песни. Они обычно понимают по-корейски, и армии они узнавают друг друга, Кабаре-Пакарейский. Очень многие фанаты, они делали тату. Имя BTS. Смотрите, пожалуйста. Джонгук. Все секрет. Нам не надо было показать наши браслет. В прошлый раз в Л.А. концерте BTS, это происходит на два дня, все билеты закончила в течение 4 дня, и где-то 100 тысяч человек приехали. Говорят, что такой рекорд даже Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Джастин Тимберейк, Эд Ширен тоже не мог достать. Единственная певица, похожий уровень BTS, это был Адел. Все мои подружки, американские блогершки, а- они эксперт. Она видела BTS а в ресепшн. Они обожают Panda Express, поэтому они каждый раз кушают Panda Express, заказывают. Столько она видела BTS канал. И меня, как из разных стран выбрали только 75 человек. Говорят, без приглашения люди могут попасть только на втором этаже. Примерно стоит 3000 долларов. Моя подружка заберет меня скоро. Я расскажу вам, как была BTS концерт. Я готова, здесь не буду выступать. わー Если вы видите, все американские популярные звезды подошли к ним и хотели поздороваться, и они даже селфи делали. moment. Съемка была 8 часов. И для BTS американские армии и из всех стран приехали. Они спали в стадионе, и они на корейском все запомнили текст. Это уже третий раз участие. Там был Келли Классен, Мадонна, Марайя Керри, Тейлор Свифт, Калли, Дрейк, Джонас Брадерс. Очень популярные, это самые популярные певцы. Там был рекламный перерыв тогда мы можем просто двигать и общаться, и все звезды, они только к BTS подошли, и по очереди они снимали фото с BTS. Каждый раз BTS они встали, фоткали, улыбнули, и Ви поворачивала лицо вот так к нам, вот так делала, чтобы мы вместе веселились, да. И он показал сердце тоже, и Юнги просто сидел, <laughs> когда BTS все встали, а Юнги только вот так вот так. Я не знаю, что происходит, так. Юнги, он спрашивал, не знаю, Чонгук или Ви, а что они говорят? Я не, я не знаю, да, они не понимают по-английски, <laughs> поэтому они осуждают. Но когда люди хлопают, они хлопают. Когда люди кричат, ва, они просто так делают <laughs> Они не поняли полностью по-английски. Они кушали печенье. Do a selfie with BTS. Американские певцы, они курили в стадионе на билборде. Но очень классные. Тейлор Свифт, Мадонна, Келли Клаксон, Марайя Керри. Я почти плакала, слушая ее песню. Я кричала на корейском. А, 안녕하세요. Здравствуйте. Вы очень красивые. И они вот так делали. И они постоянно посмотрели на меня, потому что я была единственная кореянка. Но это не сравнивало, как Мадонна, Келли Клакс. BTS получили самые большие аплодисменты. А, очень гордилась, что я из Кореи, и они пели на корейском. Армии, фанаты, они там танцевали, все были love. Но скоро будет их э, поступление в Л.А. Надеюсь, у них будет отличный концерт. Спасибо, что смотрели. И да, я ради вас все только снимала BTS, а у меня сердце еще осталась Мадонна, Келли Клаксон тоже. Ну вот, да, люблю вас и ценю вас.